widzę ile dają mi małe zmiany Pisane teksty, choć freestyle'owe wersy w połowie Unieście ty podpowy mi dobry wers, dobry rym Liście jest tak przejrzyście, uliczny styl to ci się spodoba Nie na pokaz, po kłopotach mi grzuje vibe Mi krzyły nice, najważniejsze by iść do przodu Nie chwal się nikomu swoim szczęściem, bo jutro dostaniesz więcej jak porozpowiada życie sobie ukradasz By czy inni chcą dla nas dobrze Ten beat jest dziś jeszcze lepszy niż życie iluzją z nami będzie chaos, wszędzie strajki na ulicy Nie w Ostrołęce huczne To jest liryczny styl na zajawie Tak się uczę, jak prawie robi wielką różnicę Tak się zachwycę Ile liter w głowie, pełno rymów Bania pełna pomysłów, nie wiem już gdzie zmierzać sam Gdzie zmierzać mam Czysta ekspresja, nie na pokaz Tylko w przemyślanych krokach Tylko wciąż nie wiem, gdzie prowadzi ta droga Czy być szaleńcem, czy wariatem Dwie podobne drogi, jak się brzmią inaczej Bo co pozostaje? Mądrość lokajem Jestem czy tramwajem przejezdnym Jestem dziś tak pewny na zmianę niepewne Że nawijam tylko ten rym i to mnie cieszy bardziej To my jara fajnie, to mnie bawi zgrabnie Ich rzeczy są dobre, to się nie nudzą Jak cisza Mówiąc, milczeniem osiągniesz więcej Gdy powiesz, medytując, tak lepiej się czując No spokojnie, nie spieszę siedzieć, bo nie muszę Którą wystrzelam fajerwerkę, którą wystrzelam bajerkę To nie bajera, tylko przypowiedź szczera Jak przystało na sztuki konesera Lubię rozwijać się w tym, co nie znam A to dopiero przesmak, dobra, dobra obok Honda To tylko teoria, mówią niektórzy Jednak we 200 się dłuży Jak się na błędach człowiek uczy Nie szukam kluczy już, bo znalazłem Gdzie natrafię na no, lepszą prawdę niż odbiory z góry Przekaz niczym z życiowej chmury To nie mgła, prędzej wkładu i tak będzie dobrze Bo czysty styl to jest mądrze Choć to do mnie niepodobne jak mam troskę o świat Ale rozwijam się cały czas, choć jest ciężko czasem Patrzę na to co może zdarzyć się Jeśli to co złe i zaplanowane stanie się jawne Oby nie oby w światłości tworzył się cen na jawie Gardzę tym co nieprawe, niezbadane nie będzie pomocne Przecież to takie proste wprost ci nie powiem Bo skasują mi kanał człowiek To dzieje się naprawdę ciężko uwierzyć Aż nie chce mi się dziś mierzyć wyżej Niż ten, żyzna fizyczna Liryczna myśl poetycka, nie wiem na czym będę dziś spał Pewnie na gąbce wyrzuciłem, ale mam miejsce w trosce o świat Dlatego idę spokojnie spać Wczoraj napisałem tą zwrotkę, dziś budzę się ponownie Jutro mi podpowie pewnie Bóg, gdzie zmierzać w konkretnych celach Pomoc wdzięczności, a nie afera, to moc spokoju Docieram do głębin siebie, trenując asertywności Jasności to nie pościg, raczej maraton, szachmatem burakon tylko zyski Nie opieram się znakom na niebie Tylko słucham we wnętrzu ma nauka Bóg do mój drzwi puka codziennie Będziesz wiedział to jak się ze mną zetkniesz Pozdro 600